Hello people, I guess you've heard about this thing called холодец, холодец, and it's read as холодец. This is a special dish from the Russian and Slavonic cuisine, where you have some meat, of course, and some broth. chicken feet. Chicken feet. A lot of chicken feet. And some meat. This is pork, guys. And now it smells because there are chicken feet. I wonder how people can cook this dish, but how they can eat it. But I must confess, in many cases, it comes out very tasty, very good. Like, hi. I wonder how she types when she is at her computer, this chicken. How it types. So you have to boil it for some hours, sometimes for three hours, sometimes for two, it depends on different recipes. And you get this broth, which is very thick and fat. And there is a lot of I don't know what you what to call it. It's called gelatin in it. This thing makes the broth thick after some time in a холодильник, in a refrigerator, in a fridge. So we'll see later how to cook it, because my aunt is going to cook it. Мы сварили мясо. Мясо варишь долго. Долго варили часов мясо. Шесть. Шесть часов. Вот здесь, в этой здоровой кастрюле. Ну да, чтобы кипело, не разбрызгивалось. Потом что там еще? Потом сказать? мы вот, вот, вот мы вынимаем мясо отсюда, кладем сюда. Ну да, обираем кости отдельно, мясо отдельно, тут вот, вот, что им как показывать Кости туда, мясо откладываем сюда. Тут да. кости. Ну, тут кости потом все будет перебираться. Чистое Здесь мясо. будет мясо, его потом можно покрошить, можно вилками вот так разодрать, можно руками. Вот, На кусочки да. разломить. Потом все вот это. Вот это. Положим сюда. А обратно сюда? Оно вскипит, все вместе. Сейчас вскипит. его мы будем кипятить после этого, да? Да. И будем заливать в судочки. А потом возьмем черпак. Перемешаем. И, ну, у нас есть черпак. Да, есть. И зальем сюда. Сюда, да. Хорошо. Потом холодильник и будет студень. Холодильник, да, вот этот. Да, холодильник. И пусть замерзает. Да, он не, не замерзает, его не в морозилку. Охлаждается. Охлаждается. Примерно... Да сколько, я даже не знаю. Полчаса. Ну, бог. Час. Ну да. 60 минут. По сути, наш холодец уже готов. Открываем холодильник, а здесь уже готовый холодец. Он здесь простоял целую ночь. приятного аппетита